Всем доброго дня и ночи. В этом видео вы увидите, как э, легко и просто собрать лесенку LS215. Причем собрать лесенку сможет каждый практически из вас, кто у нас ее купит, не затрачивая деньги на монтажные бригады и так далее. В видео мы постарались все снять кардинально быстро и четко. Если что-то будет непонятно, спрашивайте под этим видео в комментариях. Постараемся ответить развернуто и понятно для вас.